יואו, איזה קקי מפחיד יש לי, אי מלא! אה, תצא כבר, נו, מה יש לך? צא, אני אמרתי, צא! שאני לא אטפח עליך, וואלה, אל תתעסק איתי. חקירה, אתה רע! אוי, לא נכון. זה שלשול. איך, איזה מסריח זה, יואו, אני מתה. אופס. אסור שחבר שלי ידע שאני עושה פלוצים. <laughs> אה, הפיפי. כמה אני אוהבת להשתין. מה? זה בצבע שקוף? יש! Yes! פיפי שקוף אתה אלוף, פיפי לבן מצב מצוין, פיפי צהבב שתה עכשיו, פיפי צהוב המצב לא טוב, פיפי כתום המצב איום, פיפי חום המצב עגום. סיימתי. עכשיו לנגב. איפה המגבונים? מגבון ועוד מגבון זה לא מגבון, מגבון ועוד מגבון זה מגבונים. רגע, למה יוצא לי דם? רק לא המתנה החודשית. מה אני מדברת כמו המטומטמת מהפרסומת? שונאת אותה, אבל יותר אני שונאת מחזור. למה? לא, גרי המבורגרי עושה את זה יותר טוב.